Arms outstretched. Get down and put your Mattias, hand out. Nej, jag riggar den. Okej, okay, här är folk. Ja, front. Två stycken kör emot oss. Front. Ja. Jag, jag flashar Benny. Jag och Mattias är i butiken. Okej. Okej, bro. Oj! Front, är det hans skott va? Äh, vi springer, vi springer. Oj, titta! tre styck, tre styck, fyra, fyra, fyra! Går det bra med dig? Eh, gott skada, men det går bra. Okej, jag provar kobra dig med. Medan du healar ihop. Put Åh oh, nej, där dräpte en hund. Down here. Need medic oh. Wow, utilgivlig. Terrorista. Okej, okay, these guys are gonna taste John Wick. Hallå!